І так, продовжую збирати батарейку на кристаллах. А, В прошлых видео я показывал. Вот на таком л- листе алюминия такой длины я скрутив на трубки і зробив таку конструкцію. Ось і отак от на трубки. І стянув жгутом резиновым сканер. Вышла такая конструкция. Вывел два кон контакта. Два контакта. Снимаем ну, напряжение. Чуть 1144-145 милливольт. Ну, напряження повинно повиситись з часом. Ну, завжди так буває. Тепер подивимося, який ток. Один контакт я відсоединяю. Переключаю на 200 мА. Итак, подсоединяю соединяю. Так, и шкалы тут больше 200 миллиампер Ну вот сила 1800, 1700. То есть 155. Ну, швидко падає. А изначально было больше 200. Ну, подивимося до якого значення воно впаде. Ну, наскільки я розумію, падати буде довго. 106, 104, тобто десь а, е, отакий лист десь більше 20 сантиметрів алюмінія, який я скрутив на трубки. 92. Ну, напруга падає. Далі... Ой, ток. Далее я покажу, що з ним буде впродовж наступних днів. <clears throat> Тобто я хочу вибрати таку э, конструкцію, такий дизайн, щоб э, ну, можна було вже його тиражувати. Я вже <clears throat> зрозумів що не треба робити. Потрібно робити більш більше такі більших розмірів. Тому що з, мал, з малими розмірами там все дуже нестабільно. Семьдесят девять. Ну і так далі воно буде падати. Почекаю. Таким чином, ну це вже е, більш-менш е, нормальна конструкція. Тобто треба збільшити ще більше площі, одразу робити, а не гнати за мікроустройствами, тому що це не тот рівень технологій, який я можу забезпечити. Стабільні показники цієї.